Send of time. Yeah, yeah. О, получается полтора надо Как это, зефиров он. Ну, типа, ну, Ha ha ha!

ha ha ha Guys, thank you for watching guys. <laughs> Like, comment, subscribe and bye! <laughs>